É, a gente está aqui no SESC, é, no seminário chamado Lente do Comum. Toda essa a ideia de fazer esse seminário é porque a fundação do Instituto Comum se deu, tem sido muito baseada também na nossa própria formação e autoformação é, de perspectivas a partir do comum, então a gente tem lido muito, refletido muito e sistematizado muita informação. E acho que a gente sentiu que chegava a hora também da gente trocar e se encontrar com outras e outros, embora muitas das pessoas que estejam aqui tenham, façam parte da nossa história, da, né, da nosso, dos nossos fios, é, e teceram várias coisas com a gente, mas acho que era uma ideia de encontro é, também para abordar é, os vários lugares e, e, perspectivas possíveis a partir desse, desse, dessa história do comum, o conceito do, do commons. E também tem a ver com os 50 anos né, do artigo A Tragédia dos Commons, do Garrett Hardin, que vai fazer agora em dezembro. E a gente é, queria trazer, porque eu acho que também uma das missões do Instituto é também trazer a pauta é, à tona, é, como porque a gente acredita que ele que a, o comum ele é um caminho possível de, é, de luta política também, de intervenção na realidade e de construção de, de redes então a gente queria trazer essa, o que já está acontecendo, né? Então acho que esse olhar da abundância das nossas redes e do agir comunitário que acontece em vários lugares. Então é, acho que esses dois dias foi um pouco isso, assim, a, a primeira mesa trouxe perspectivas sobre o comum de uma maneira mais ampla, assim, acho que tanto do feminismo, feminismo negro, uma perspectiva mais de sistematização acadêmica que o Rodrigo trouxe também. É, e depois a questão do agir comunitário em rede. É, aí, no, a última mesa de ontem, a gente falou muito sobre a cidade comuneira, a construção dos comuns urbanos, é, mas também discutindo a coisa da margem, da periferia, o rural e o urbano, e como que também os atravessamentos da tecnologia, e o que significa enxergar a cidade como laboratório, como espaço de experimentação do comum. E também trazendo a perspectiva LGBT, que eu acho que o Thiago pauta bastante. É, e aí hoje a gente teve a Vida em Comum, que, é, que trouxe, enfim, contações de histórias várias sobre o hum, comum no dia a dia, é, de resistências e existências. E, hum, por fim, a gente tem essa mesa sobre, é, para além do Estado e do mercado, que eu acho que é também pensar que que lugares são esses de construção quando a gente coloca em xeque ou desaprende, que é uma palavra que eu gosto muito, é, esses, esses grandes deuses da modernidade, que é o Estado e o mercado. É, eu acho que, para mim, foi uma surpresa de ver, embora eu já soubesse, quer dizer, o quanto de conteúdo e o quanto de prática já tem disponível, foi uma surpresa ver o quanto que as pessoas estão maduras nas suas reflexões, ou pelo menos quanto elas são generosas também nos seus compartilhamentos de experiências e quantas pessoas estavam felizes e emocionadas de estarem aqui. Quer dizer, eu sempre, às vezes, né, às vezes a gente dá de barato certas coisas, é só um seminário, né? Nunca é só um seminário. Teve muita, muito choro, teve muito abraço. E, e hoje alguma das pessoas da mesa falou sobre é, contar histórias é também existir é, e se reconhecer. E eu acho que nesses dias a gente se reconheceu e acho que isso tem uma potência que é, é revolucionária, no sentido mesmo daquilo que dá poder e que, de ampliação é, da, dos nossos mundos, assim, né? Então acho que foi legal, assim, para mim, que tem circulado também internacionalmente e que às vezes eu me sinto meio sozinha quando eu falo do comum, é, e no fundo, não estou nem um pouco sozinha, né? E acho que, acho que esse seminário é, trouxe um pouco disso para mim, assim, o que, fi, que ficou. É, e aí a gente espera daí depois ter um, pelo menos um apanhado de artigos e tal, inclusive para poder é, documentar, né, quantas ideias e quantas práticas já existem e estão acontecendo enquanto a gente é, fala agora. A gente pensou muito se a gente devia manter ou não o seminário, porque as energias estão mobilizadas muito nessa reta final de campanha, é, quase numa, né, num, numa comunhão que tem muito a ver com é, manter um mínimo de dignidade, digamos assim, né, daquilo que a gente vem conquistando. É, mas acho que ficou muito claro para mim que é, esse, esses encontros estão muito além das eleições, é, e o que, as, o que a gente está buscando é, vai muito além do processo político institucional, embora ele seja importante, de novo, né, não negando a importância da, da, da, desse, de qualquer esforço que seja em prol de uma democracia é, e dos direitos humanos, né? mas acho que o que eu escutei muito aqui é a gente lembrar daqui, daquilo que a gente já tem e do quanto somos potentes quando juntos, né? Então, não, não menosprezar a, o acúmulo que a gente tem, a potência de que é refletir e aprender, porque acho que, assim, eu aprendi muito aqui, eu acho que eu, a, trazer conceito, dar forma às ideias é importante, tão importante quanto compartilhar práticas. E acho que esse encontro entre compartilhar práticas e refletir sobre os conceitos e nesse nesse, nesse diálogo, que para mim foi super isso que aconteceu aqui, é, é para mim, a, eu, eu acho que foi o que muita gente, no fundo, veio buscar. eu escutei muito isso aqui, nossa, que bom que eu vim, nossa, eu tô num outro lugar. E você sai daqui de um outro lugar e você consegue construir a democracia também de um outro lugar. Né? Então, eu acho que, para mim, foi, foi bem importante a gente ter mantido e, e pelo que eu escutei e recebi, Acho que foi um sentimento meio coletivo, assim.